Buenos días mundo, estoy ahora mismo en Carolina del Norte eh, Acabamos de llegar después de, no sé, como cuatro horas de viaje Salí antes del colegio porque nos, venimos aquí a visitar a unos amigos Porque la familia antes de vivir en Atlanta, en Georgia, vivían en... Bueno, vivieron en Nueva York, en Boston, en Inglaterra también y en Charlotte, Charlotte se llama el sitio, que estaba en Carolina del Norte. Y mira mis vistas ahora mismo. Hello. Bueno, hemos salido del agua ya. No sé ni cómo estoy grabando esto. No sé si podéis ver el lago. No, no se puede ver nada. Aquí es donde estamos